ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಲಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಜಿ ಬಿ ಡಾಟಾನ ಫ್ರೀ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಜಿಯೋ ಆ್ಯಪನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಿಯೋ ಆ್ಯಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಚರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓಚರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಜಿ ಬಿ ಡಾಟಾವನ್ನು ಉಚಿತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ up to twenty five rupees saving twenty five percent four G U customers ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿ ಬಿ ಡಾಟಾ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಡೈರಿ ಮೇಲೆ ಆ ಲೋಗೋ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಯೋ ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಿಯೋ ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಿಯೋ ನಂಬರನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಒ ಟಿ ಪಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಒ ಟಿ ಪಿನ ಹಾಕಿದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಜಿ ಬಿ ಡಾಟಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಫೇಕ್ ಅನಿಸಿದರೆ ನೀವು ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಓ ಟಿ ಪಿ ಬಂದಿದೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಾಟಾವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅದು ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಈಗ ಆಫರ್ ಆಗಲೇ ಬೇರೆಗಾಗಲೇ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದನೇ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ನೀನು ಇವತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನೈಟಿನೇ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಾನು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ